Merhabalar, Stüdyo Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli tel kadayıf tarif yapacağız. Osmanlı zamanında tel kadayıfın yapımı çok daha zor olduğu için baklavanın çok daha değerli olduğunu söylemek gerekir. Şimdi tarife geçelim.